हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे मछली जल की रन हमने आपको पहले भी सिखाया था ना है ना तो हम शुरू करें मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगा ये तो डर जाएगी बाहर निकालो ये तो मर जाएगी पानी में डालो ये तो का डांस करेगी मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगा ये तो डर जाएगी बाहर निकालो ये तो मर जाएगी पानी में डालो